Jalan ke depan tiga langkah. Adik-adik dimohon untuk menyingkir terlebih dahulu. Sangat tenang, sangat menguasai pertandingan. Sangat jongkok. Oke kita lihat di sini banyak sekali kamera yang menyuting, menyuting loh bahasa saya loh. Iya. ini lagu-lagunya sangat istimewa Mas Budu karena dari sujud. ada beberapa ada yang sujud Parimun variasi ya. cukup menarik mungkin ada. kebiasaan sholat kita lihat di sini anak-anak kecil yang suka sholat ada satu yang pakai lato-lato istimewa yang harganya beda dari yang lain dengan harapan nanti kalau yang menang ini bisa beli lato-lato yang lebih bagus betul sekali Pak Ibu teknik selanjutnya yaitu berputar lolos semua sekali lagi tepuk tangannya pemirsa berdiri tanpa ketakutan sedikit pun adik-adik kita berdiri dengan tegasnya karena sudah mulai sholat-sholat, akan saya lanjutkan ke variasi teknik yang mematikan, yaitu berputar dulu aja ya, berputar. Dengan santainya nomor 61 tertawa. Cukup baik kita lihat di sini. Melenggak-lenggok dia kanan kiri, Lalu lagi putar tanpa ragu. Satu Lagu-lagunya diperhatikan dengan fokus rupanya hari ini. Betul sekali. Mundur tiga langkah. Wah, betul-betul jawara ini Mas Betul. Betul-betul jawara sekali. Kita saksikan pemirsa. Teknik pamungkas pembubur peserta untuk panitia dimohon disaksikan yang mana dulu yang gugur karena akan menentukan juara satu sampai ke enam. Hello dokter Betul-betul jeli panitia ya. Karena semuanya diambil semua para juara. Oke. Okay. Seru sekali. Berputar. Tidak ada yang gugur. Tepuk sekali lagi pemirsa. Lega lego kiri kanan. Dengan fokus mereka menjalankan tepuk saudara-saudara sekalian. Inilah momen-momen terakhir bagaimana kita menjaring juara sejati pada sore hari ini di perumahan Grand Zamzam Imperial. Helikopter ke belakang. Inilah jawara-jawara yang kita tunggu, saudara. Ke belakang, adik. ke belakang, saudara. Tolong diri diperhatikan betul. Urutan juaranya. Kembali ke Bogor lagi Bogor. Tinggal menyisakan dua pemain kita di sini. Sangat sini saudara-saudara. Seru sekali. Tinggal dua. Jawara kita pada hari ini. Jangan dekat-dekat, jangan mempengaruhi fokus dari anak-anak. Oke, okay. penonton jangan terlalu dekat ya. Tinggal tiga, tinggal dua peserta yang hari ini mempertahankan juaranya kita di request tidur berpisah oke tidur tepuk tangan atraksi mereka tetap bisa menjalankan saudara inilah jawara kita inilah oke sambil menunggu peserta kita yang tanya dulu betul istimewa asalnya dari mana nih terlalu lama ya oke mohon maaf enggak enggak slow, you can still go Even when there's no hope, you can still go I never answer to no, man, I still go Go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go Hustle hard, hustle every single day I'll be making moves till I'm buried in my grave to the system, I don't wanna be a slave I've been doing shit my way, uh, the highway And in the driveway, is a nice range Cause I grind through the climb, I invite pain You never hear me, bitch, nah, I don't complain Just gotta flip the switch and you can go and obtain Anything you want, anything go, you can still go Even when there's no hope, you can still go I never answer no, man, I still go Go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go But even some batter in your brain uh, That's why I say, fake it till you make it A eh? And if you play that game, then you just might make a change Rearrange all the bad to okay Take the worst thoughts saying, turn them to a game Take the best thoughts saying, put them on display On repeat in your brain, till you're feeling no more pain Never slow yourself down, you can do some more Push past all the pain and you'll find a door Open it up and finally Even when there's no hope, you can still go I never answer to no, man, I still go, go, go Even when there's no hope, you can still go I never answer to want, anything you need Your mind's got the key ingredient, it's belief They deceive with the negativity But I just slide right by that energy Even when you feel low, you can still go Even when you feel slow, you can still go Even when there's no hope, you can still go I never ran, said no, man, I still go Go, go, go, go, go, go